kan jangan lupa di subscribe ya channelnya ya Beh gawane Masih. es barang ya jelas nih masuk YouTube iki gue jangan lupa di like dan subscribe ya, ya. barongan ane meneng ya. Eh, di kalane di. Ah. Tadi kalau di kalane di. Apa istimewa ya ukalane? Yo ukalane tok. Rek tak ukal ukalane. Pancing nih tali nih. Iya. Yang mulai bocah ya? E. Yang eh, mulai apa? gua nah aduh mulai berat layangan apa ya? jenengi layangan apa mas? nanggalan kok nanggalan? iya kayaan dewe apa tukang nih? wah mending ya mending mending itu strip apa yus pernah diumpul nih? pernah diumpulnya tapi ya sik, sik. Jangan ini sih, oh di anu setting dulu. Setting Oh, ya mending mending. Aku. Iya. Ada lagi peserta datang satu, lor. Iya. Asli. Asli Eh. Iya, jangan lupa di like, subscribe ya channelnya ya.

Nang ngumpulnya yang ini ya selalu nih ya. Allah ragangane sambung ngono. Lampu apa ragangan kuwi? Lampu. Sing kuwi. Lampu ta? Heeh. Oh. Mening mening mening mening. Mening. Sarap. Kan? Kira meter Kang Wi? Apa? Anu lah anu tampar ini tampar itu nah. besar satu paling oh. karena satu seket wah buah terus ini kan kurang gawa terlalu kekendekan anu nih jaraknya kurang aduh Allah layangmu mau har sawangane sak Whoa. 走啊。 laren nggih. Ini lampunya dinyalakan, Lur. Lampunya sudah dinyalakan. Layangan Bapangan sama Nanggalan. dia gitu ya, persiapan dari layangan yang itu ada lampunya lapangan pakai lampu ini menyusul lagi lapangan juga sawangannya mantap ganteng lah yang war. biar namu kini ya oh. anteng dulu eh Namun gak dhewe kuwi. Iya. Nek nolong nol Wah, Uh, sama ya. Isi apa lagi sam tan anu? Si okan pal Pol minggu. Batu. Oh iya. <laughs> dedel. Kayak ngelepi kompor <laughs> dedel lah. lebat kan ya? Elek, pol. Hah? Pol. Panas ke tangannya? Panas lah. Oh, ganti benaknya burung ya? Burung. Diantar sama anu kok ya? Nah, ini pol terus ke sini, selama meter terus. Yang ini gede. Ini gede sih, di sini tuh eh, ya setahun pindah juta guys oleh bayaran piro ya Ora tukon channel e sak. Ya iya apa meneh sing duwe kuwi lho salah bayaran. Ya sudah, digital. 20 kuwi. Digital karena ora iso golek video paling. Kuwi kok ngelaku apa langsung kok? Ya ora mesti juga. Editing ya kadang duwe lagu kadang ora. Nang duwe lagu ya lagu sing ora copyright kan, lagu angger copyright kok ae. Oh. aku tak mau kok mau bang. Ini sama loh. Duitnya baca. Duitnya baca yang ya. Jangan lupa subscribe ya. Iya, di subscribe. burung anak burung anak gak mau tak warai gue lap-lap ya mana sayang pikir orangnya juga Dua ruwet ngonar. Ana saukel ruwet iki. E. Ba iya. Nyata dengan sarkone tapi ya. Golaku aku masker ana kadame piye to. Oh, iya, apa-apa. Kanggo elem yang rokok. Kanggo elem mudu. Ngomong yang rai. <laughs> anu nah, nah, nah, nah, kurang Settingan, Mas. Settingan enggak sih, susah sih. layangan dari kaca di kelas melibat. Kurang biaya, kan? Hei, kurang biaya enggak? Kalian gurita. Kan? Boleh meneng Kang Paiman iki kok parane rono. Wong ning kono lho. Foto piye? <laughs> Wong ning kono parane layanan rono ngalor dhewe piye kok? Wah, sawangan nih. Mantap ini. ukelan har nak mulai sepiro sepiro ukelan nengko ruwet tengah nengko apa ukel Soting deh. dan kita ada sergap jahene urung balik ngarit ngono dan kita ada sergap bengi nyambet gawe awan nyambet gawe jahene ini urung balik nah iya sapi ini pira lho pak sapi ini pitung mulu walu walu ya ini urung urung balik ngarit jam 5 barang wes 5 puncul barang Emangnya terus sore ini, Dre? Balapan Hmm. Wajah uh, ini ya. Ya, ya, kayak layangan tak. Lah iya Mantap iki layangane. masang anu kok. lampu sudah dibongkar pasang tak lampu nih? Boten. Oh. Biasanya layang udah iki. Ini iki tadi alami ber hmm, per anu insiden ada kecelakaan. Wah, mantep suarane. 别闲着。